te esperamos pra enfim poder convidar os que acabaram de chegar. São muitos anos de solidão. Somos forçados a tocar as mesmas músicas desde aquele dia. Presos aqui a

Se algo a mais nesse lugar Nos lembra de alguém que assim com as portas se acostumou Nos deixe entrar, não nos tranque aqui Não somos como você pensa Nós somos pobres almas que perderam o controle Forçados a um papel desempenhar Estivemos sozinhos, presos nesse lugar Desde 87 Então seja um dia nós, ou tente se defender Porque você somente tem Five Nights at Freddy's É aqui que